先不要转移话题。如果我不打过来，你打算就这样敷衍了事？你先说，让我听听看有多无聊。嗯，然后呢？我知道今天是五二零，就当做是我念过了。不是说自己要午睡吗？现在又在做什么？ 又看中哪家餐厅了？情人滩，不会又是什么？只要在沙滩上相拥，就可以得到爱情之神眷顾的无稽之谈？能从日常中获取灵感是好事，但我不记得我有把员工逼到出来玩都想着要工作的习惯。 那看来你的语言系统还需要锻炼，不过还不算太笨。让你到达这种境界，无意登天。是什么给了你这种错觉？好了，现在放下手机，按照你原来的计划去午睡。另外，下午也可以去你说的那个地方看看。 <laughs> 好好休息，晚点见。